أنا والعقل الضعيم وأهل الراب بعدونا إنا لله وإنا إليه راجعون دارح ويسر ما مدارح زي ملقصاني يلقصاني النسوان اللهم تحضر بعضهم نسوان تنسى اللهم تظلم تحضر بعدهم نسيان Thank you. قبل فات عليك حال في الشرق منزل كل الشرق شرق منزل كل زال القيم والأرار خرص عاقب أكامل عشم طبول وشاري متنيام متنيام هذه الحر عشم Thank <laughs> you. وجعل قرب الحبيب المعاهد وتجداد عد الوصل بين المعاهد وهل بعد شت الشمل على علائق علقنا بقلب فاقد غيري فاقد فما زرت مطلولا دمي ومدامعي على طلل من أبرق الفرد هامتي وسفك دمي عن سف دمعي مهم شبع من خدور قدور رنها سكر السبات الصبا عند العود عرية طل الوالدين عند العود عرية طل وما كان من علم الفريق وما حكموا عن الطالب المهجور خلف العطائد يا بي ياتي الأزل عن يمن منشد قلب لا يرد بنا شدي تخبر النجدي بعيدا بسف اللواء بسف اللواء ظنتي ظنتي أيها أخواتي العلي الريح يهدي رايحا لراحة صب لصب مكان راحت صب عن صب مكابدي راحت صب صب صب صب مكابدي احبابك انت يا بطل no. Thank you. وقل قادم من خلفي ويوم سكب النار على الجرح القديم ومد لي رجوحة من نقم ورماني نجمة بين من ترى اطلبني مبدعة وتركني دخاني وهم أنا شرح مطبق بدما فلماذا جئت تحين هشيري رغمي من عينه قد جئت به تحت عصف الريح بالليل البهيج بعد العام العاش غريبا مهملا بين أوراقك كالطفل اليتيم اليتيم طيب من بعد شهور خمسة عدت يا صاحبة الصوت الرخيم حبنا كان عظيما مرة وطوينا قصة الحب العظيم وتقولين أنا آسفة بعدما ألقيت حبي في الجحيم لما عد أخدع أخدع يا سيدتي بالحديث الحر والصوت صوتك العائد لا أعرفه كان يوما جنتي كان نعيمي قلوتي بالرغم مما قلته فأنا بعد على حب القديم داعي بي كل مساء رقمي أصدحي مثل عصافير الكروم كلمة منك ولو كاذبة عمرت لي منزلا منزلا منزلا فوق النجوم Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. عايشك بدل الدهر انفك صاعديا لمرشدك العذب الرضا كفانيا قاعد قامتي مرشك العذب الرضا وضعك لا ما صدرت اليوم عنك بقبلة عشقت بوعد الريع وعدت صادية فما تداوى من مدامي بمثل آخر خمر قد تعاطى كما تدار مدام بمثلها Thank you. اللهم صل على النبي المحبوب الشافي من العيون شافي من العلل شافي من العلل ودواء القلوب والغرات النورات الغرام عثرات مفرج الكرب عرفت العام وعرفتك عرفتك I'm talking about But if I'm I'm not بعد قلبي من عداك من عداك وقمت أناجيك يا من راح غير قلوب والأسنان راك وحبك عبالي حب حبا لأنك أهل لذات أما الذي هو حب لا بذكراك عمن سواك أما الذي هو حبنا فشغل ذكراك من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك على الحمد لله لكنك الحمد إذا ولكن لك الحمد الحمد إذا أحبك حبين حب الهوى حبا لأنك أهل لذاك وساق شوقين شوق النار وساق سوقين سوقنا وسوق سوقنا سوقا لقرب الحمام حماك فأما الذي وشوق النار نسر الدموع لطولك أما اشتياقي لقرب الحمى فنار حياة خفت في ضياك ولست على الشجر أسكنها رضيت بما شئت لي بداك